на канале группы компании «Рустехника» и представить вашему вниманию стенд для проверки дизельных э, топливных насосов высокого давления, рядных, рядного типа, распределительного типа. Значит, и начнем мы наш обзор сегодня с устройства этого стенда. Значит, э, стенд у нас состоит из, понятно, станины, из установочного рельса, куда мы будем в дальнейшем ставить рядные распределительные насосы для тестирования. Это мерный блок, э, где будут установлены мензурки, тест-стендовые форсунки, э, шторка для открытия, закрытия, подачи топлива в топливные мензурки. Значит, по устройству самого стенда, это довольно мощный стенд 15 киловаттный э, с преобразователем частоты, используемым высокого качества. Э, значит, э, производство преобразователя частоты – это дочерняя компания группа «Амрон». Значит, дальше у нас э, топливоподающая система – это бак, рассчитанный на 40 литров тестовой жидкости. Это топливоподкачивающий насос, активная система охлаждения. У нас есть ТЭН 1,5 киловаттный в баке, у нас есть вентилятор с радиатором Значит, э, также у нас присутствует система смазки. Она состоит из э, подающего насоса масла, из регулятора, штуцер или подкладной, отводной. Значит, также у нас в этом стенде присутствует э, пневмотестер для проверки э, насосов с коррекцией по наддуву. Ну и также стандартная стандартное устройство для любого насоса. Это подача питания 12-24 вольт. Э, управляет данным стендом тахосчетчик CS1. Э, Значит, у него очень э, широкий функционал, о котором мы сейчас с вами поговорим. Включаем стенд и пробежимся по его основным функциям. Значит, первая, естественная основная функция – это автоматическое управление частотой вращения основного двигателя. Значит, основная функция – это управление автоматической частотой вращения. Э, допустим, мы хотим, чтобы наш стенд управлялся с частотой вращения 200 оборотов в минуту. Выбираем правое либо левое вращение. Правое вращение, и вот он вращается с частотой вращения 200 оборотов в минуту. Датчик индуктивный датчик частоты вращения, который у нас и дает сигнал к тахосчетчику. Значит, также основное удобство – это управление частотой вращения в э, ручном режиме. Причем оно еще тем хорошо, что управление происходит с двух сторон. С этой стороны и с той стороны стенда установлены одинаковые многооборотные, регуляторы частоты вращения. Значит, давайте посмотрим, как это работает. Включаем правое вращение и вращаем многооборотную, многооборотный переключатель. Задаем ту частоту вращения, которая нам нужна. Следующая функция – это отсчет циклов и управление шторкой задвижкой. Также в автоматическом режиме. Сейчас я вам покажу. оборота можно менять на горячую в режиме побега. Также шторкой задвижки необходимости, не автоматически могу в Частота вращения у нас программируется. Мы можем запрограммировать любую частоту вращения э, в э, заранее установленное, необходимое для работы со стендом. Еще, э, еще у этого прибора есть также функция очень-очень важная. Это функция автоматического определения углов чередования секций. Значит, э, конкретно в данном стенде эта функция не реализована, но я попробую прорисовать функционал, скажем так, проговорить его словами, я думаю, что вам будет понятно. Значит, э, здесь у нас устанавливается планка с пьезодатчиками, подставка под стендовые форсунки. Значит, здесь через этот разъем активируется у нас э, блок расширения, плата расширения, для того, чтобы тахосчетчик мог видеть и обрабатывать сигналы, получаемые с пьезодатчика. И в торце мотора мы еще можем установить, и при использовании этой функции должны установить, это оптические энкодеры. Э, чем выше будет разрешение, разрешающая способность этого энкодера, э, тем более качественно у нас будет более точно определяться угол чередования. Значит, также у нас э, в тахосчетчике есть э, преднастройки по э, использованию, по датчику частоты вращения, по времени открытия, закрытия шторки задвижки. Вот. Все эти инструкции, в принципе, вы можете увидеть и должны просмотреть при использовании данного тахосчетчика в, в инструкции по эксплуатации, которая идет вместе с данным прибором. Э, настраивается все довольно просто, не пугайтесь, главное хотя бы один раз открыть, полностью прочитать, из чего устроено и как работает. И теперь мы с вами посмотрим э, одну из особенностей данного тахосчетчика – это компьютерное управление. На самом деле немногие, э, я бы сказал, даже почти и нету стендов с компьютерным управлением тахосчетчика. В нашем случае у нас есть такая возможность использовать компьютер для управления стендом посредством использования этого счетчика. Запускаем программу э, сверлочка на рабочем столе. Есть стандартный режим, есть полноэкранный режим. Меню настройки. Вот это те настройки, про которые я говорил, что можно как вручную вводить в приборе, так и на компьютере. обновление программного обеспечения. Для, для того, чтобы обновить э, компьютер, нужно подключить к сети интернет. При запуске будет определена текущая версия и доступная версия. Если доступная версия отличается от текущей, обновить ПО, обновить ПО, обновляете и получаете самое свежее. Значит, также управление температурой у нас может, можно вставить галочку в настройках автоматический режим, либо не автоматический режим. Э, значит, э, управление подкачивающим насосом, управление э, внешней нагрузкой, но в данном случае, конкретно в этом стенде, у нас реализован, реализовано управление масляной станцией. Также управление шторкой задвижкой не в автоматическом режиме, а в ручном. Еще раз щелкну. И сейчас я вам покажу, как это в автоматическом режиме все работает. Значит, э, делаем э, предварительную установку оборотов 500 оборотов, предварительная установка счетчика циклов 100 и выбираем направление вращения, которое нам необходимо использовать для насоса, который мы будем тестировать на стенде. Ну, допустим, это будет правое вращение. Запускаем правое вращение, частота вращения 500 оборотов. Выходим на необходимую нам частоту вращения. Запускаем шторку задвижку. И, кстати, смотрим, что у нас все функции дублируются на панели управления самого тахосчетчика. Запускаем шторку задвижку. Сейчас при частоте вращения 500 оборотов в минуту насчитываем 100 циклов в автоматическом режиме. Отчет идет как на мониторе, так и на панели самого, самого тахосчетчика. Э, значит, также данные стенды можно и нужно доукомплектовывать э, тестерами для проверки рядных распределительных насосов и насосов Ярославского завода дизельной топливной аппаратуры стандарта Евро-3. Естественно, доукомплектовывать э, также э, кабелями-переходниками для управления вышеназванным насосом. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что использование э, тахосчетчика с компьютерной системой управления возможно не только в рамках этого стенда. Компания Рустехники представляет такую услугу, как модернизация и дооснащение дизельных стендов – а, то есть, так счетчик с компьютерной системой управления мы можем установить, в принципе, на любой стенд, э, который вы э, используете, либо собираетесь приобрести для тестирования топливных насосов высокого давления.